Hi, my name is Manmeet Singh and uh, I have come to Active Plus with a reference मेरे brother-in-law reference here. Ki यहाँ पे आओ I'm here I'm from Kuwait so on a very short trip but I still could manage five uh, sessions here leaving every day alternate day and har ek ek din ke baad yahan pe aake session leke mera almost ek hum tha jisko kub kehte hain punjabi mein almost ek hum tha and uh, because of my forward posture jo main aage bend karke phone dekhta rehta hu and uh, my position of sitting was also bent तो अब यहाँ पे आने से और ये रेगुलर इनका कपिंग और नीडल्स एंड जो प्रोसीजर करके आई थिंक मेरा पचास से साठ परसेंट फ़र्क पड़ चुका है एंड मुझे अच्छा लग रहा है I mean I can say very is thing and they have the train staff here इनका स्टाफ भी ट्रेंड है डॉक्टर जीतू ऑफकोर्स लीड करते हैं यहाँ पे बट इवन दो सेशन में वो नहीं थे the staff took really good care and they knew what to do unko pura apna kaam tha so i'm very happy and i will forward everybody and tell them come have two sessions do ke aaiye teen ke aaiye but you will feel a difference and that's what i think active plus makes it cheers